Hello，大家，我是 T，今天主题想要来跟大家分享朋友眼中的我。为什么会有这个想法呢？就是因为最近快要 <laughs> 二十五岁了，所以呢很好奇，就是朋友眼中的我是怎么样的。当然包括就是优点啊、缺点。那如果缺点的话，当然也可以吸收。所以就想说，就是问一下，哎，身身旁的人对我有什么样的？ 就是想法，或是怎么样看我的，或是他们眼中我是怎么样的，所以我就在 IG 就是发了一个表单，然后请大家填，这样就是请身边的朋友填。好，那我们就来看一下，在表单里面大家是怎么样写我的。好，首先第一个就叫他 A 好了。我们是怎么认识的？天下杂志营队哦，因为之前在我刚出社会吧，就是刚毕业没多久的时候。 然后那时候因缘机会下就去带了营队，然后就是当队服这样，所以那时候认识了一群人这样，所以那时候是在田校长的营队认识的，有没有让你最印象深刻的事情？瘦瘦的，很冷静，人很好相处。 <laughs> 好，很冷静吗？哦，可能我平常私底下是比较感性的，但是在就是工作上，我算是蛮就是冷静的一个人。 私底下蛮感性，但是工作上是冷冷很冷静的一个人。在你眼中，我是个怎么样的人啊？优点缺点都可以写。好，他写说想不到什么缺点呢，但很好相处，而而且很好约。 <laughs> 写咯，会希望接下来看到我有什么样的改变吗？希望你可以在摄影界发光发热。我结婚就交给你喽。哇酷！ 哎，代代表他平常有在，就是认真在发了，因为其实我好像有拍影片之外，平常有在摄影这样，对。然后有拍平面啊，然后动态也有这样。最后想对我说什么？恭喜你得奖！我都有默默的在看你。因为前阵子就是在这之前吧，就今年年初大概四月多的时候，我报了一些摄影比赛的奖，结果意外的就是得了还蛮多的。 奖项这样就国际的奖项，所以我就还蛮算是蛮受宠若惊的，就是蛮受宠若受宠若惊的，是没有想到可以就是得到认同吧？对，有没有想看我拍什么主题？想看我拍乐团圈的血泪史？OK，好，这是第一个人，我们来看第二个，用 B 来代替。我们是怎么样认识的？大学刚好同班。 有没有让你最印象深刻的事情？ <laughs> 我讲数学家喜欢假设的笑话，你脸大涨红， <laughs> 这可以播吗？ <laughs> 在你眼中，我是个怎么样的人？可以一起拉塞开车，但不想一起工作的人。哦，不过也有可能因为学生时代的分组任务太没有内容，太没有选择权了吧？总会给大家一种有志男生。 志不同，道不合，甚至鸡同鸭讲，频率对不上的感觉。但也许你会是个好同事？问号惊叹号。哦，我大概懂，因为呃，其实以就是大学的时候，虽然那时候就是算是成绩 OK 啦这样，但是那时候的我就是基本上是往喜欢往外跑，就是工作也好，或者是那时候要赚钱。 就想赚钱，所以那时候就去了酒吧打工啊，或者是就是等等之类打杂这样，就是对，就在音乐圈工作这样。是，然后那时候还有拍摄 YouTube 嘛，然后所以在大学的认真在大学的时间其实很就是很少，对，所以也就很比较少有机会跟大家去相处这样，对，对啊，而且大学的分组内容也没有什么。 有没有什么好说的？会期望接下来看到我有什么样的改变吗？变胖代表变肥？哦，真正的意思吧？哦，我也希望，但是我真的体质真的是很，因为那时候我好像年今年年初的时候吧确诊，然后那时候我是在就是笑哈哈就是一个 YouTube 团队，然后那时候我印象很深刻，就是我确诊那时候疫情还比较严重。 然后那时候我们全部团队隔离了七天、十天、十天，我记得我隔离了十天，很久很久。然后团队就跟着我一起隔离，这样，对。然后那时候基本上每天平均每一天都掉一公斤，所以我那时候已经够瘦了。那时候体重是在五十二，然后我直接下来，我直接到四十五还是四十六，很夸张，对。后来这阵子。 比较好一点点，但是还是在四十九。 <laughs> 最后想对我说什么？恭喜发财！ <laughs> 希望大家呢都都能发财。有没有想看我拍什么主题？O O T D 啊？OK。哦，这这倒是蛮多人讲说，就希望我拍 O O T D 的，我也不知道为什么。然后接下来看 C 第三个，我们是怎么认识的？高中同学，嗯，那算是我们高中同学就最。 平常聊最多的一群，有没有让你最印象深刻的事情？好多，大家出去玩，聊音乐，聊大学生活，出社会生活讲不完呢。哦，真的这是，就是，尤其最近我感触很深，就是大家毕业之后生活都各式各样这样，比较少机会心可以静下来，所以基本上只要有静下来之后，我就会跟大家出去玩，因为我其实是在家闲不下来的人，所以我就是还蛮好动的，所以就是一有。 我基本上每天都不不会待在家，就是只要能出去就出去。对，并不是说待在家不好，就是我是一个坐不住的人，所以我就一直想要往外跑。在你眼中，我是个怎么样的人？对未来很有方向，朝着自己喜欢的路。嗯，就是应该是说我只要想到我就会直接去冲，但是这也有一个缺点哦，就是我比较少耐心跟。 细心，这是一个，这是我前前老板跟我说的，就我觉得蛮认同的。就是我很多时候就会想到就直接冲，但是我就就会缺少说，哎，静下来思考，就是说这个会带来什么样的后果啊？结果，或者是说就做事可能会一急起来，可能就会，因为我是属于个性比较急的，所以急起来可能就会缺少一些耐心等等类的。对，耐心跟细心就会缺少，对，这是我需要改进的地方。好。 会希望接下来看到我有什么样的改变吗？继续做自己喜欢的事，嗯，希望大家也是，就是喜欢做自己喜欢的事，然后朝着自己喜欢做的事情，也许当做职业或者是当做休闲都好，对，就是喜欢当下做的事情，每一刻这样。最后想对我说什么？出人头地的时候不要忘记我。好，希望有这么一天。 有没有想看我拍什么主题？生活日常哦，OK，我平常生活就拍很多啦，生活日常都拍很多啦，对不对？好，接下来看下一个，我们来看一下 D 先生，我们是怎么样认识的？蓝洞哦，因为前阵子九月的时候，我去了横村那边，然后去打工换宿，那时候刚开始原本对。 潜水还蛮害怕的，对。然后我想说，怎么样可以就是挑战一下自己，这样就是让自己不要去惧怕以前惧怕那些东西，这样。有时候想想挑战看看，有点像跳脱舒适圈的感觉，所以我就去了。然后我去打工换宿一个月，这样。然后在那边认识到一群就是喜欢潜水啊，然后有时候也会聊一聊摄影啊什么东西的，这样。对，那还蛮不错的一个月，这样。 就让我更认识了我自己，因为其实在在水里就是更认识自己啊，然后也认识了一群好的伙伴、天使们。对，哦，有没有让你最印象深刻的事情？你摔车， <laughs> 对我那时候真的是真的是摔车摔到那时候意外，就真的是意外被载，然后就摔，不然摔车，现在还是有疤啦，有比较好，比之前好好蛮多了。在你眼中，我是个什么样的人？ 人才虽然都被压榨， <laughs> 压榨是还好啦。就是我觉得是这样，就是嗯，因为那时候后来吧，就是有小帮手，就是其实很多前店都会找小帮手啊，或者什么之类的。然后其实我那时候去的，一开始我去的心态其实就已经放很好，就是就什么都要，就什么都得做，就什么都要学，就是有点放下就是一切的那种感觉，对，就从零开始，嗯。 所以那时候我就抱这样心态去，所以我在那时候，那时候基本上就只有我一个人，然后做很多事情很多事情这样，然后因为通常小帮手可能两个三个四个不不一定嘛，对，然后那时候是我一个，刚开始前期的时候有摔车，然后就离开，然后就就没有然后了，然后就我一个人，然后想说就是要把它做下去嘛，对，然后那时候我想说也要学潜水嘛，所以那时候就就是我抱着心态是去学习的，所以。 我就不会可能，因为我后续可能有听到别人说可能会不适应啊，就是要被叫做做很多东西。可是在我去之前，我就已经有心理建设了，所以我就觉得这是每天要做事情。那你多的时间就是你额外的。所以我那时候抱着心态去的时候，我反而觉得我很轻松，对，不会有觉得被压榨或什么，对吧？那也学到蛮多东西的，对不对？ 所以我觉得是心态的问题，就是你态度怎么样去面对。会希望接下来看到我有什么样的改变吗？往你的梦想前进，希望。好，最后想对我说什么？我爱你哦。 <laughs> 好，有没有想看我拍什么主题？比基尼。好好哦，有机会啊，对不对？ <laughs> 好，最后一个，我们是怎么样认识的？音乐季工作。 哦，哇，哦，他是那个大暖季，就是那时候我们是在大暖季的时候碰到的，然后那时候我是做午间助理，对，然后那时候应该是我大学的时候吧，然后我去接了大暖季这样，然后就因为有兴趣，然后那时候我大学也是念音乐相关的，所以我想说去做这个，就是累积经验，然后赚钱这样，对，有没有让你最印象深刻的事情？ 我跌到水里，对，没错。那时候很，我还记得那时候是寒流，然后我穿着那种长版大衣，然后很厚的那种。然后因为那这那天真的那几天真的很冷很冷。然后谁知道就是那时候我是那时候还彩排乐团还彩排，然后我就想说我去就是帮大家拿便当，对。 然后呢，在那个那时候是在圆山流星馆前面吧，然后我就去拿便当，然后因为那时候天色有点暗了，然后我就没有看清楚，那我就就整个跌进去，然后我就全部的东西都湿掉，就是我整个整身湿掉之外，然后我那个手上的资料，就是技术的资料也都湿掉，然后重点是那时候没有人来救我，那时候我就整个大家可能是因为这天色太暗的关系，所以大家可能也只听到有人跌进水里的声音这样，但是。 对，那时候我就真的跌进水里，对，然后就湿透的，很特别的一次经验。在你眼中，我是个怎么样的人？对工作很认真，但是有时候很强。嗯，认同， <laughs> 因为有时候是真的，就是对吗？很强啊， <laughs> 对，有时候就很强。会希望接下来看有看到我有什么样的改变吗？希望我继续拍音乐的 YouTube。 哦，因为，哇哦，因为我之前的频道是在做叫做听 music 听音乐嘛，然后那时候做的是那时候其实我在大学开始经营，然后那时候会有这个想法，是因为我那时候大学的时候，那时候乐团资讯还没有那么发达，就是乐团的，就是就曝光没有那么发达，像现在那么发达。 然后那时候也比较少人在听乐团这样，然后那时候就是很多乐团明明就很有实力，但是就是比较少资源可以曝光，所以那时候我就想说，那我既然学音乐，那我可以用什么优势去帮助大家这样？对，就尽一份心力这样。所以我想说，那时候就想说可以做 YouTube 这样，所以那时候才开始慢慢做 YouTube，然后跟大家访谈。我觉得我其实算蛮幸运，就是那时候。 做的时候就是身旁有一些人支持这样，但也也有人没没看好的，啦，对。但是那时候就是到现在为止，我觉得做了四十几集有了吧，就是看到很多乐团就是慢慢的被大家看到，或者是发光发热的，然后或者是得到金曲奖、入围金曲奖都有，或是得到国际奖的都有。然后我就觉得很开心，很荣幸，就是我做这个。 就是尽一份心力的感觉，就更被更多人看到感觉，所以我就觉得很值得，就能能多能一个多看到是一个这样的概念。最后想对我说什么？继续加油。好，那以上就是朋友对我的想法，哇，其实也蛮多的。这样看起来就是大家对我的想法也是蛮不一样的出发点，但都都希望大家能够在自己的路上能够继续加油。 烦心情不好的时候找我都可以。 <laughs> 好，那如果喜欢这话，记就按赞、订阅、分享。那我们下次影片见喽，拜拜。